अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं बाहुबली यानी मैं महिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्वसेना का अध्यक्ष निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं बहुत अच्छे बाहुबली मैं ये सोच रहा हूँ कि अर्तगुल को कैसे मारा जाए अर्थगुल है कौन जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्थरुल तुर्कों की अमीर बहादुरों के बहादुर अर्थरुल ही हैं और इंसाफ पसंद है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है उससे लड़ने के लिए हमें बहुत ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है कटप्पा क्या हुक्म है सिपाहियों को हुक्म दिया जाए कि जंग की तैयारी करी जो हम अर्तुगुल पर हमला करेंगे अर्तुगुल भाई अंदर आ सकता हूँ हाँ अर्तुगुल भाई संगुर तकिन भाई ने मुझे बाहर एक खबर बताई है कि महेश मती की जो राजमाता है राजमाता शिवगामी देवी उसका बेटा बाहुबली हम पर हमला करके हमें दारा इसरा से खारिज करके हमें अपने गुलाम बनाना चाहता है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे जल्दी से अर्तुगुल भाई मैं आपको ये कहता हूँ कि जल्दी से सुल्तान अलाउद्दीन को खत भेजें You come. तुम्हें ये खत उधर भेजना है तुम शायद अपनी जान भी दे दो ये तुम्हें खत देना है उधर नूरगुल क्या हुक्म भाई अटगुल भाई कोनिया यहाँ से बहुत दूर है सुल्तान अलाउद्दीन खत पहुँचने में कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे हमें जल्द ही उनके इलाके पर पेश कदमी करना होगी बहुत बड़ी बहुत आगे बढ़ चुका है हमें उसका निशान ही दुनिया से खत्म कर देना चाहिए मैं तो आपको कह रहा हूँ जंग की तैयारी करो कुछ अहम इलाके हैं मैं मुझे पता चले आपको बता देता हूँ भाई ये कुछ नक्शे में भाई उन बाहुबली की सल्तनत के अंदर जसूसी करके मैंने उनके कुछ अहम इलाकों के नक्शे तैयार किए हैं जहाँ उनका एक बहुत ही बड़ा किला जिसके अंदर उनकी सब सारी ताकत है ये उनका किला है ये देखे भाई इधर से लेकर और इतना है सारी फौज उनकी इस किले में ही होती है बाकी आठ आठ हजार की फौज दूसरे किलो में इधर उनकी तीन लाख का लश्कर है अतुल भाई भाई ये दो चिटानी गिरिया हैं हैं हम इनके पास से गुजरेंगे और जहां उनको खबर ही नहीं होगी कि हम उन पर हमला कर सकते हैं इसलिए हम कुछ सिपाही इधर से हमला करेंगे और कुछ सिपाही इस चट्टान की तरफ से हमला करेंगे हैं अतुल भाई जल्दी से फौज की तैयारी करो करो ठीक है जैसा हुक्म अल्लाह अपनी फौज को तैयार करो तैयार है भाई चलो चलो भाई ये उनकी सबसे बड़ी रिवाज है अगर हम इसको प्रांग ले तो हम उनका जरूर खिलाफ अदा कर सकते हैं चलो, चलो। अर्तगुल भाई सबसे पहले मैं फैलाता हूँ चलो अर्तगुल भाई हम इस मुकद्दस जंग का आगाज करने लगे हैं चलो पहले मैं फैलाता हूँ इस दीवार को अल्लाह कौन भाई मुझे इसके ऊपर चढ़ो भाई इस बाहुबली से मैं इसकी पुरानी फिल्मों का हिसाब लूंगा इसे जहन हासिल मैं ही करूंगा चलो मैं इसे जहन वासिल करता हूँ आप पीछे अटगुलबारी अब बाहुबली को मैंने ध्यान हासिल कर दिया है कर दिया है अब सारी ताकत हमारी हुई चलो अल्लाह माले की मत इकट्ठा करो Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah